e, irratian zaude entzule, iragarri dugun eh, moduan, elkarrezketa gaur, Lander Martínez, Podemos Euskadiko idazkari nagusiari, egunon, Lander. Kaixo egunon. Eta zai gara, bederatzi terdietatik aurrera, gaztizko parlamentuan, diputazio iraunkorrean, e, eh, inigurku julendakariaren agerraldia espero dugu besteak beste, zer espero du Podemos Euskadik e, gaurko agerraldionen aurrean? Beno, bakaur e, eh, ardura eta argitze eguna izan berko zen, ez? Azkenean, gaur ez da bakarrik ez da baidatzen e, eh, zaldibarreko kresari buruz eta aktuazio buruz, baizik eta gobernu oso baten arduraren inguruan lidergo faltan, diligentzia faltan eta herritarrein inguruko sensibilitate falta ere, bueno, ba, falta diburuz hitz egin bar dugu. Galdera asko eh, izango dira aldetik, baina garrantzitsuena da jakitea, ea, e, gobernuko eh, pertsona hauek e, ardura hartuko duten eta sumiko dutuko duten beraien akatzen inguruan. Akatzak egin dituzte beraz, hori bai ezatzen duzu? bai noski, hainbat eh, bai e, gertatuta, gertatu, horrelako gauzak ez dira kasualitatez, e, gertatzen, e, ez dira bakarrik iztupuak, ez, orduan, nola aldu gara horrelako momentu batera, baina baita ere, hortik aurrera, zen olako kudeak eta egin denez, e, airaren eurketarekin, e, zergatik oraindik, haude, zergatik baude bi pertsona desagertuta, e, lekurretan zehagaitik e, oraindik e, ez dira aurkitu zergaitik e, hainbat herrietan airearen kalitatea eta bueno, a, diren e, maia toksiko batzuekin arrasten ari diren bueno, izan daitezke e, negligentziak kate argi bat Beno, gertatu dena argitu da e, hori eskatzen dutenak asko dira, e, zaldibar argitu izan zen manifestazioan egin zen, e, larun baten egin zen manifestazioaren e, lelo nagusia, esan duzu ez dira istripuak, e, ez dira kasualitateak, oraindik ikerketak beharko dira, baina e, Podemos Euskadik zer uste du gertatu dela zaldibarko zabortegiarekin? Bueno, ba, nik uste eh, mm, bi eh, kudeak eta foko daudela, ez? Lehenengoa, bada, bueno, eh, zer egin duen enpresak, eh, zabortegi honekin, nola koatuko duen, nola eta nola aldatu duen e, zabortegiaren bai proiektua eta baita ere e, bueno, jazten dituzituen e, eh, elementuak eta kantitateak baina bestalde batetik badago geure e, ingurumenarekin eta osasunarekin zerikusi da duen e, gauza e, garrantzitsu bat. Nola gobernuak e, ez daki zer gertatzen ari den horrelako leku batean, kontrolatuta izan behar duen leku batean, nola gobernuak e, ez daki horrelako zagortegi e, bat, ba, adibidez jasotzen ari direlda dela e, hogeita urteetako ondakinak magosturteetan, urteetan. Bueno, hortik aurrera, ba, e, ikerketa sakonako egin barko berko dira. Ezin daitekelako, bueno, ba, e, ingurumenarekin eta gurusasunarekin, e, bueno, arreman zuzena duen e, horrelako leku batek gobernaren kontrolik ez izatea. Bueno, ba hortxe, e, gaiak eh, luzerako ematen du, e, segiko dugu ziurrizketan, eta gaurtzen ikusiko dugu inigurku hilendakariaren partetik zeronlako azalpenak jasotzen ditugun. Beno, aperilaren bostean, hauteskundeak araba bizkai eta gipuzkoan, bi hautagaitza daude Podemos Euskadiren baitan, guztion aukera autagaitza batetik, Rosa Martinez buru, eta zu ondoan, eta zubiak zerrenda bestetik, miren gorrotxategi buru. Igandean amaitu zen, bermeak lortzeko prozesua, eta bihar berresten badira, dira, bi hautagaitzek e, lortu ezean primaria gostirelan hasiko dira, ezta? Eta iaren eh, hogeita bostar arte luzatu. Beno, nola aurre ikusten duzu prozesu hau? Bueno, ba, nik uste dute, eh, prozesu demokratiko oro bezala, lasitasunarekin hartu beharko dugula, geure ez tabaidak izan beharko ditugula, eta gero militantziak informazio osoarekin botatu oskatu beharko duela, eta geure bai lendakari gaia, eta baita lista osoa, aukeratu. E, Oraindik listak ez dira erregistratu eta e, baita ere ba, geratzen da egun oso bat ba, elkarrizketa izateko auta artean, baina e, lista bakarra egon ala ez, bueno, ba, hau da guk e, daukagun e, tresna demokratikoa listak e, sortzeko, eta segur nago, e, hogeita zazpian, e, auta gaitzen jakiten direnean, baina e, sendo eta indartsu bat egiteko prestatuta prestatuak egongo garela. Guztion aukera eh, zerrendatik, e, atzo jakinara zenuten, Podemoseko lekuko asamla euneko laro iruaren bermea eh, jaso duzuela. Mhm. Uste duzu, guztion e, aukera dela, babes handiena lortuko duen hautagaitza? Beno, ba, ni e, hautagaitza horretan nagoen e, bitartean, uste dute, Konfiantza handia eh, sortuko dugula militantzean eta e, eh, inskribatuen artean geura itagatza auta gaitzako abez handia jaso dezan. E, Rosa Martínezen profila oso oso ona dela e, lendakari gaia izateko, gure alderdiaren e, baloreak ondo e, representatu eta babestu egiten dituela, eta gainera oso ezaguna dela gure litantziaren artean. Beraz, e, proiektu bezala, proiektu interesgarria orkestun dugu e, bueno, Podemos Euskadirentzat, e, bueno, primaria gokira basteko. <laughs> Bueno, ipamen bat, e, ikamika sortu zen ez da, Rosa Martínez e, aurkeztu zenutenean, edo aurkeztu zenean, Euskara ez dakiela eta lendakari gai batek e, Euskara jakin beharko luke hortxe ez da bai e, sortu zen iritzi bat e, eskatuko dizut. Bueno, Rosa Martínezen kasuan, e, niri egokia iruditzen zaita espalditik, Euskara ikasten ari den pertsona heldu batek, eh, bueno, ba, eh, bere jarduera politikoa, laneko edo pertsonala, ondoen moldat, moldatzen den izkuntzan garatu alizatea e, eh, eskuide guztiekin hortik aurrera, e, nik Rosa Martinete kompromiso berrumoa hartu duela Euskara ikastarekin, bere jardura politikoa li kionez, eta zuzalantzarik berandu baino lehen, entzungo dugula, bera, Euskara zitzen. <laughs> Beno, aurrekontuak e, orain gutxi onartu ditulakoako gobernuak e, eh, Podemos emabesarekin eta berehala hortxe hauteskunde aurrerapena. Ez dakit e, nolabait decepzionatuak edo engainatuak eros sentitu alizantzareten Podemos Euskadin. Bueno, e, eh, autoskundak ditu ala ez, aurrekontuetan adostutako neurriak aurrera eramango dira, eta erra, eraman berdira gobernuaren aldetik, e, bai elagibiltzarra eh, egonda, ala ez, funtzietan egonda, ala ez, beraz, e, horretan ziur gaude, guk iritarren hartu ditugun konpromisoak eta hobekuntzak e, aurrera eramango direla, eta eta nabarituko dituztela gainera onura hauek pertsona asko ba adibidez eh RGIaren igoerarekin. Beraz eh alde horretatik, bueno, ba lasaitasuna sartzen dugu ja e, hauteskunde deia eta eta horretan jarriko dugu burua. <laughs> Hautezuneak aurreratuta, hortxe urku joren eh, gobernuak e, legealdirako iragarri zituen e, hainbat lege garrantzitsu, ba, onartu gabe geratu dira, zuek e, behin aurrera aurrerapena iragarri ostean, e, iragarri zenuten, zortzi lege onartzeko babesa eskeni zeniotela urku joren gobernuari, edo nola, bueno, baztertu egin zuen laguntza hori? <clears throat> bueno, ba, beraren e, aukera izan zen, elkarrizketa alde batera ustea, eta, e, eta bueno, esan duan bezala askotan, ba, etzuelako kapazitaterik eskuetan zituen hainbat eh, arazo kudatzeko, ez bakarrek zaldibarreko arazoa, bezik eta dibidez, montairekin duen, e, montairen inguruan dagoen hainbat arazoekin, ez? e, berak aukera zuen e, legealdi lasaiago bat izateko, ez gobernuagatik, baizik eta hiritarren gatik, lege horiek hiritarrek behar dituztelako, gazte, gazteria legea, emakumen e, berdintasun legea hobetzeko aukera zegoen, eta nik uste dut hori e, milaka eta milaka hiritarren onuragarria izango zela baina lendakariak pues, ba, dirudienez ez du onurarik ikusten horrelako aukeretan eta nahiago izan du hauteskundeak e, deitzea. Ba, berak azalpenak eh, emango ditu edo eman ditu jada e, deiketa honen inguruan aurrera begira, e, balizko aliantzei begiratuta, atzo agerraldi eskaini zuen emiren e, gorrotxategik, eh, Podemosen lendakari gaietako batek, edo beno, behintzate prozesu honetan aurkeztu dena, esan zuen, e, zuen, esana duelako, bere autua akordioak EH Bildurekin eta peserekin bilatzea dela, bide aurrerakoi batean e, pausuak ematea, errenteria eta irun jarri zituen adibide gisa, errenterian EH Bildu eta Podemos daude gobernuan, irunen berriz aurrekontuak pes EH Bildu eta Podemosen eskutik eh, onartu dira eta gaineratu zuen eh, bere iritzi segungo zuzendaritzak ez duela nahikoa determinazio izan bide horretan e, beno urratsak emateko e, nola baloratzen dituzu gorrotxategiren bai ez hauek? Bueno, nik uste dute beharrezkoa dela e, zuzendaritza baten bueno, akzioak eta, eta, eta ondo jakitea e, eh, balorazioak egin baino lehen. E, eh, Zuzendariatza oneri esker, Durangon, Galdakon, Errenterian, Iruñaokan, e, eh, gobernu horrerako jak e, daude. Zuzendaritza oneri esker e, baita ere, bueno, ba, e, aur, akorde horrerako jak beste lego egiten dira. Beraz, e, nik uste dut e, ez politikoa ez dagoen lekuan ez jartzea, eh hortik ez dugu zer zer asko aterako e, guk eta nik konkretuki seguro nik irrati honetan bertan askotan hitze egin dut e, akordio aurrerako jei buruz eta dana esan da dagolako beraz e, ez dut uste ez dagoen horretan <laughs> Podemosek eh, beraz eta egungo zuzendaritzak baita ere eh, apustuen artean du edo aukeren artean du eh, bide hori urratzea EH bildurekin batera eta PSrekin batera baita ere. Beti, eh, gainera, eh, horrela, esan dugu argita garbi eh, urte askotan zehar, baina horretarako, bai, pesek eta Euskal Herria bildu, argi esan behar dute, zein den beraien aliantza estrategia. Guzti dugu elkarrekin Podemosek, bueno, ba, paper zentral bat jokatzen duela horrelako alientzetan. Segurunik gure pa, gure existentziari gabe, saia izango zen horrelako akorde horrelako ibate egitea eta horregatik zaitu gera e, beti izan dugun enean horrelako akordioak e, bultzatzen, eta nik gainera e, leku askotan izan duan bezala, durango galdako renterian, e, bueno, ba, e, ba askorekin, beraz, e, gupe argi izan dugu beti zintzuk diren e, gure aliantzak, beste batzuk azaldu beharko dituzte zintzuk diren beraienak. <laughs> Probestuko dugu e, gaur egure artean zaitugula Madri aldera ere begiratzeko, beno martxan da, PSOEren Podemosen arteko gobernu berri hori, nola baloratzen dituzu lehen e, egunak? Beno, ba, gobernuak e, argi izan du e, ekintzari e, ekin berriola eta bueno, e, ekintza politikoari eta e, erabakiak hartu behar dituela e, eskuinara begiratu gabe, be, ez bai beraien batxukerean edo beraien e, oiukan ez, eta e, aurrera begiratuz, eta didez, bueno, ba, gaur ikusi dugu, nola e, atzera botako den, e, bueno, ba, bajaren gatik e, onda despidoa, ez, adibidez, edo nola soldata minimoa igo egin zen, ikuste dut, e, iabete e, gutxi dara matzara gobernuak, baina iabete gutxi gutxi horietan, eh, hainbat erabaki positibo hartu dituela, beraz, eh, bueno, ba, ilusioarekin ikusten ditugu eh, hartzen diren erabakiak, eta espero dugu hori horrela jotea, e, urte askotarako. Mhm. Bajan dauden e, langileak e, botatzeko aukera, e, baztertzeko autua egin du beraz Espainiako gobernu berriak, edo nola hortxe ditugu azken urteetan onartu diren e, lan erreformak, e, pentsi erreformak, horiek e, indargabetzea, e, beno, ja, pausu dezente handiagoa izango litzateke. Bai, noski, eta gainera hori da, e, du, une elburu, azkeneko helburua ez, lan erreforma atzera botatzea, eh, ez bakarrik eh, lan erreformaiek eh, minasko egin eh, digulako lan askori eta, eta pertsona askori, bai eta berrazkoa delako lan politika berri bat duintasunez eh, ba, prekaritatearekin eh, bukatzeko eta du, eh, dizi Eh, Bueno, izateko, beraz, e, hortik eh, aurrera nik uste dut urrengo hilabetetan eh, horren inguruan ekimen asko ikusiko ditugula. <laughs> edunak eh, ditugu azken hilabete luzetan protagonistak hemen Euskal Herrian, baita Euskal Herritik kanpo ere, estatuan e, edunen inguruan Espainiako gobernuak erabaki duena euneko 0,9 bederatzi igotzea pentsioak, e, badakigu pentsiodunen aldarrikapena mila talaro euroko gutxieneko pentsioak direla, atzo, astelena berriro ere elkarretaratzeak, mobilizazioak egin zituzten esan dute kanpainan zehar eruren aldarrikapenak eh, zabaltzen e, jarraituko dutela, jarriko direla harremanetan eh, indar politikoekin, mila talaro gehi euroko gutxieneko pentsioak posible da? Bueno, ba, nik uste dute lugaite zela momentu baten, lehenik lehen horrein dit, eh, hainbat, eh, <laughs> bueno, pentsoi egin dako hainbat min eh, berreskuratu behar eh, zaizkio, ez? Eh, eta horretik, eh, unako 0,2 bederatziaren inguruko igoera egin zen, revalorizazioa eh, egiteko. Eh, reforma sakona, behar da, pentsio sisteman, horrelako helburua lortzeko, eta ni baitare, bueno, aposten naiz, e, ba, e, eh, pensionistak, bueno, beraien e, inzidentzia izatea kanpaina honetan, gizarte zibil mugimendu bezala, denoi, bueno, bago horatzeko zinden gure laga, eta baita ere, e, gai hau, ez pabidaren erdian, egoteko. <laughs> Beno, asmoak eh, hortxe, helburuak baita ere ikusiko dugu, eh, erabaki zehatzak eh, noiz iristen diren eta nolakoak diren, dagoeneko batzuen berri izan dugu. Lander Martinez, beno, ikusten dugu, dagoeneko badugula zuzeneko seinaleak, azizko parlamentuko diputazio iraunkorreko azuk ere entzun beharko dituzu, bertako hitzak. Lander Martinez, e, Podemos Euskadiko idazkari nagusia, eskarrik asko eta beste bat arte. Ba, eskarrik asko zuei. Ondo